Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого комплекта, состоящего из сережек и кулона из полимерной глины в технике Барджелла. Для работы нам понадобится 4 цвета полимерной глины, 3 катера листочка разного диаметра, лезвие, игла, моделирующий инструмент с лопаточкой, щетка, фима-гель, кисточка, мика-пудра. Раскатываем три цвета полимерной глины в пласты одинаковой толщины. При помощи иголочки прорисовываем текстуру на каждом пласте. Раскатываем остатки полимерной глины в тонкий пласт. Начинаем выкладывать узор, чередуя цвета. Полоски из шоколадной полимерной глины делаю немного потоньше, чем зеленые и желтые. Помогаем себе в работе моделирующим инструментом и лезвием. Когда пласт готов, раскатываем еще один из остатков полимерной глины, более тонкий, чем прошлая подложка, и на него будем выкладывать финальный узор. Отрезаем полоски и кладем на подложку. Все последующие полоски чередуем поэтапно. На одну ступень вниз, затем еще на одну и потом возвращаемся к верху. Таким образом рисунок смещается, образуется новый узор. Подготавливаем основу из черной полимерной глины и текстурируем ее щеточкой. Отложим ее пока в сторонку, Катером среднего размера листочка вырезаем две заготовки для сережек и одну катером побольше для кулона. Края каждой заготовки текстурируем щеткой и тонируем пудрой нижнюю часть, подложку. На подготовленную основу кладем заготовки, но вырезаем катерами большего размера. Чтобы все хорошо держалось, нанесем немного фима геля и аккуратно прижимаем. таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 35 минут. Когда заготовки остыли, я присоединила фурнитуру и готово! Вот такой комплект у меня сегодня получился. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной, оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!